Class teacher. Class teacher bubble. Plastic c h o p a s i c c h Plastic c h o p i c b a s a h

すいません。 ¡Adiós,